said. Voiko rakennella leikoilla tai muovailla tai ninjoilla? Voi rakentaa hienon suuren. tsyk, tsyk, voi tehdä junan ja paperille piirtää aikataulu. Sit voi lähteä matkusta myös Karjalaan tai Aasiaan. Joskus kun täytyy leikkiä yksin, niin kuvitella itselle kaverin. Sekin voi olla kivaa, kummallista, jännittävää.